Cine a făcut drumuri? Cine și-a făcut? Care, care este acum? Edelweiss, care cu nu știu ce acolo de la... Ne-am uitat la tot și-a făcut și-a făcut și fac mai departe. te rog, ai fost astăzi nu. să votezi? Nu. Dar o să te duci? Nu. Nu o să te duci la vot? De ce? Pentru că cred că o să fie bine și fără votul meu. Nu am fost de atâta că, adică n-am putut să mă deplasez acasă. Tot timpul este de unde să alegi, de ce nu? Deci noi alegem de ce ce suntem noi. Soția la un domn decedat o văzut eh, pe soțul ei eh, că o votat și cred că n-are rost votul meu, că dacă tot or să fac cum vor ei. Și Mulți promit, puțini fac. Nu o să facem o revoluție nu poate după asta. <laughs> Toți faci, toți treci, se vede pe parcursul uh-huh. mandatului. Cred că așa e normal. La vot încă n-am fost, lucrăm, zi plină de lucru și după lucru ne ducem la vot, să depunem un vot, să vedem, să alegem. Va fi bine ori nu pentru țară, să vedem. Thank you. satisfăcut și ne-am ales. Viitorul nostru pentru viitorul la copii și pentru un stat liber. Am votat pentru ceva frumos, pentru un viitor prosper și bun. Să fie bine în țară. Și să bine nu, în țară să fie. Să nu se sfădească în Parlament. Un viitor mai bun, mai, mai frumos, mai cu locuri de lucru, mai în primul rând, sistemul de învățământ medical și cel cultural. Sunteți studentă? Da. Să facă ceva pentru tineretul care învață, îi depune mult efort și învață, dar nu au unde lucra în țara noastră. Pensia ridică, parcă, dar... Prețurile cresc în trăit. Prețurile așa În trăit, nu îndoit. Când pasă și uh, decât să stai acasă, cu ideea că oricum nu se schimbă nimic, așa de asta degradează tot. Și cum o să O să ajungeți acolo la Hai, de acolo, de am să mă ucesc să citesc așa, câte, ce număr, care pe ce de acolo de mă să mă dice, dar parcă, parcă știu cine eu să aleg, dar